اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عربي ومن عجمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Agomo Islam, agomo suci Sopora ngaji bakale rugi Rugi tunyo ratati opo Ruki akhirat melepun